eyo eyo eyo eyo namhlanje se asenze i festival poster event yabo senza live into ezoyenza ngo5 December so if udinga or enjoyile ungayidownload uyi-edit ngendlela yakho yabo iwebsite sethu ithi www.vatinvec.com la uzothola khona ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare utshena abangani abangani abatshena abangani ukuthi ziyabuya la danko